Willem Baardnors en ek groet jou hier vanuit my tuin in Moraletta Park. Ek wonder wat doen jy en waarmee hou jy jou besig in hierdie tyd van inperking? Daar's soveel dinge wat ons kan doen. Ek bedoel ek moes al garage regpak en stort regmaak. So pa, ek glo jy moes ook al 'n paar dinge in jou huis doen. En ma, ek is oortuig daarvan jy's besig om jou kombuis skoon te maak en kaste reg te pak. In kiddos, julle seker almal al reeds julle kamers reggepak. Maar dan wat daarna? Nou? Kom ons dink kreatief oor hoe ons mekaar geestelik kan opbou en kan versterk. Weet julle wat? Ons kan as gesinne in ons huise elke dag by mekaar kom en die woord van die Here lees. So ek wil jou graag aanmoedig as gesinne en selfs as as klein groepe en as jou gesin nie bymekaar is nie, kan jy dit doen deur Skype of jy kan dit doen deur Zoom, maar kom bymekaar as gesin rondom 'n tafel. Kry vir jou 'n tyd, kry vir jou 'n plek en lees God se woord. Deel met mekaar wat jy gelees het en dan baie belangrik, bid saam en begin sommer net om saam dankie te sê. Dankie vir lopende water, dankie vir ehm uh, klere, dankie vir 'n huis ensovoorts. En dan belangrik, bid vir mekaar. Bid vir mekaar se geestelike behoeftes. Bid dit wat jy in die skrif gelees het en dan dit wat jy sien op die TV, dit wat jy hoor oor die nuus, bid daaroor. Bid vir die slagoffers en bid asseblief vir die mense se beskerming. Ek glo die Here gaan jou as gesin opbou en versterker geloof.